魔眼，有着预见未来能力之瞳。传说分预测、测定两种魔眼。预测的魔眼透过捕捉现在枝微末节的一切，演算出未来的各种可能性；而测定的魔眼则在得知当下细节以及未来结果之间的因果后，透过魔眼持有者的行为，有意识地去检定其他的未来。有一点可以确定，我。 并不是那些只有魔眼的少数人。我们的每个选择都以确定的方式影响着未来，但与特定魔眼的主动出击相比，摇曳不定的未来带来的焦躁和担忧更显我们的无能为力。没有人会知道这一秒我们任何的动作会是下一秒的风从哪里吹来，因此竭尽全力搏斗是我们的唯一选择。